नमस्ते everyone welcome back to my channel this is my fourth vlog अनि यो ब्लगमा चाहिँ हामी आज मार्ट गएर सपिङ गर्नेछौँ र कसरी अहिले कोरोनाको बेलामा पनि हामी सेफ्टी युज गरेर अनि सपिङ गरिरहेका छौँ भन्ने चाहिँ आजको भिडियोमा छ त्यसै कारणले गर्दाखेरि पुरा भिडियो हेर्नुहोला र इन्जोय गर्नुहोला आएको अब माट चाहिँ हामी खानेकुरा किन्ने माट चाहिँ हाम्रो अगाडि छ अलिकति अगाडि त्यहाँ गएर चाहिँ हामी खानेकुरा किन्नेछौँ आजको लागि दुई हप्ता अब निस्किनुहुन्न त्यो दुई हप्ताको लागि हामी किन्नेछौँ पहिला चाहिँ यता खोगीमाबाट किनेर लानु पर्दैछ लाने भयो होइन मिठो हुन्न हुन्छ पैसा छ मेरो कार्ड युज गर्यो उहाँ मेरो बुढा हामी चाहिँ अब मासु पनि किन्न किन्ने हुने हो अब मासु केजीको केजीको केजी भनेको चाहिँ <laughs> सुँगुर हो बुङ्गुर सुँगुर हो <laughs> सुँगुर भन्दा अरू कसरी दिने क्या साङ्गे साल मोक साल भन्ने कुरा हुन्छ होइन अब हामीले चाहिँ साङ्गे सालमा चाहिँ अलिक धेरै बोसो हुन्छ त्यही कारण मोक लाने हामी हिजोमा छौँ अब अलिक बेसी पसल छ ओके हाइडिङ टु द 2 4 0 0 어, 모르겠다. 그래, 연락이 오 그러면은 이거 한 묶음 주시고 상대살도 있나요? 네, 여기 삼겹살. 아, 그건 한 큰 주세요. 근데 나중몰라요 감사합니다. 들어가세요. हाम्रो बिल भएको छ मान फल्छन् छिपेक युग सिपसामुन आएको ओके धेरै भयो र होला नि मासु भयो मैले यत्रो धेरै अब हामी चाहिँ जाने मासु यो एक दुई हप्ताको लागि खाना किन्दैछौँ कोरियामा चाहिँ जे भए पनि खानको लागि लक छैन लकडाउन पनि चले छैन यहाँ चाहिँ कोरोनाको लागि एकदमै सेफ्टी युज गरिरहेको छ त्यही भएर चाहिँ अहिले सेनिटाइजर लगाऊ दिस सेनिटाइजर यो चाहिँ स्प्रे सेनिटाइजर है लसुन हात बताऊ पुरा मेहनत खाजा त्यो चाहिँ हामी मार्ट जाँदैछौँ Okay. Okay. Okay, orange. Sumpah lain tu macam Yo kira-kira. Strawberry. Wow. Strawberry. यो हाम्रो चाहिँ तिन हजार नौ सय अस्सी भनेको लगभग चार हजारको बनाना यो मिठो है ज्वरो हेर्दा त तर डाक लागिसकेको रहेछ क्या है ए यो सस्तो रहेछ त छनु रहेछ यो छनु মেশিন লাগছে Sosisleri ona gidecek. Sosis hem de. Yani inşallah bir sosis yapacağım. Sosis. Hmm, দুইশো চারদিকে কতজনী ওটা दुध त बुढी होइन त्यस्तो जङ्क फुडहरू मेरो घरमा जङ्क फुडहरू यहाँ एकदम महँगो छ है कोरियामा त्यही भएर जङ्क फुड चाहिँ हामी लिन हालौँ भन्ने मलाई छ है बुढाको के साइज छ spaghetti. Spaghetti यो लानुपर्ला मिठो पनि छ र सस्तो पनि छ अनि सर्ट फरक होला के डेढ जान्ला हो र डेढ कहाँ छ यसको एकैसम्म हेर्नुभयो अनि त्यो उसके अघिको हो सामजाङ खै त कतापट्टि तिमीलाई चाहिँ मिठो नमिठो भनेर यसको date twenty one four okay ल कता यो प्याजहरू किन्न पर्नु थियो नि प्याज कता 어머 함이지? 함이지 뭐 음, 서랍이는 성 서랍 서랍 응? 응. Pas kilo que yo, que yo, yo, yo lo me quiero. 남이 누나 얘칸 수파크 일반 세탁 five KG होइन त्यो यो लेखेको यही हो ग्यालेक्सी ए अँ बुढा त कस्तो जानेको च्याम्पिङ च्याम्पिङ मेरो बुढा ल निकाल्छु किन तल अन्डा फुट्ला है अन्डा त्यति नै होला है यही हो जस्तो एउटा रिगेस सोया सोस है त्यो अर्को चाहिँ अलिक त्यो भएको चाहिँ मेरो टाइम डेट गयो जस्तो छ क्या त्यही भएर त्यो अलिक बनाइरहेको छ ल भयो बुढा यति भयो पुग्यो केही चाहिँदैन चाहिँ सबै सामान किनेर सबै पनि गरिसकेका छौँ आज चाहिँ डेलिभरी बन्द भइसकेको भएर चाहिँ डेलिभरी भोलि आउँदो रहेछ त्यही भएर हामीलाई आज चाहिने सामान मात्र थोरै लिएर जाँदैछौँ अहिलेसम्म यो भिडियो हेरेर साथ दिनुभएको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँहरूलाई र अर्को भिडियोमा नभेटिन्जेलसम्म सुरक्षित रहनुहोला खुसी रहनुहोला see you everyone in my next video bye bye 안녕하세요. ए ए